<laughs> これはまたどういうことかなまた随分と下手くそな尾行だけどさて一体何の用か さあ出てきなよ一体俺に何の用があるんだクレメンスおかげさまでそれより先の問いに答えてくれ蛇の頭が俺ごときに何の用だまさか本当に見舞いに来ただけだなんて言わないだろう 人来たかそれは面白いジョークだな君らヘビにそういう考えができるとは思わなかったいや新しい発見だよそれで同志殿君は俺にどんな施しをしてくれるんだ なるほどそれはありがたいだがあいにくと遠慮するよ助力の必要はまるでない 全てだね強化技師もしくは変異再生細胞お断りだよ醜すぎるそれに君の手足とやらにも興味はないどうせそこに立っているかかし集団のことなんだろそんな連中は紙細工だ バカにされたのがわかるだけの頭はあるか やめなよ大将バカバカしい今はうちわで揉めてる場合じゃねえだろ助力はいらないって言ってるんだしもうそれでいいじゃねえかへえこれはまた見た顔だねレディ君はあの時あそこにいたな なんだやっぱりバレてたかまあね前にナンパされたのさ確かにその説はどうもだが君がヘビとは驚いたなあまりそういうイメージはなかったんだが の勘は正しいよ俺は厳密に言うと蛇じゃないただ町の発展を願うだけのパンピーさ別に自慢できることでもないからねたまたま復元した遺産の一つがそういう力を持ってたっていうだけだよ それでジューダスいやタスラムって呼んだ方がいいのかな俺はこの旦那にあんたの治療を壊れたからここにいるんだがどうするよそれは光栄の至りだけどやはり結構君も魅力的な女性だがあいにくと俺の主治医は決まってるんだ悪いね あそうなら別にいいと言いたいのは山々なんだがこの旦那にもメンツってのがあるからなはいそうですかとはなかなかいかないもちろんいい男に振られた俺個人のジェラッケも少しある あんたが死んであちら側との関係がこじれるのはよろしくないんだだから協力した証としてこいつを受け取ってもらいたい多分気に入ってくれるとは思うがね了解確かに受け取った それからクレメンス君も外交を心配する必要はないたとえ俺が死ぬようなことになっても圧力が生じることなどありえんよなぜならあちらは俺が生還するなんて花から期待していない所詮はゾンビユニットだし死人が死んでも大した問題なんかないっていう理屈だよまあもっともだからといって死ぬ気はないがね だったら死ぬのはあいつの方かいさあどうだろうわからんねただ構いマ君の目論見みに今のところは乗ってあげよう振ってしまった償いだじゃあまたね 別にそう来るだろうと思ったよ身長体重血液型生年月日は知らねえけど3サイズまでなら OK だ 俺も一応 D4 の住人だぜ死神のヤバさはよく知ってる虫の王にくぐつしそして暴君あんたら蛇の三頭が総出でかからねえとあいつを倒すのは不可能だよそれでも64で分が悪いそもそもベルゼバブの名を継ぐにはあんた少しまともすぎるよ デザードのマリオネットイエーガーもアズランのメギドフレームも同様にぬるいね名前負けしてる感は拭えない俺が知ってるそれらはもっとデタラメでもっとバカバカしいシャレにならない化け物だ何せ一つの文明を根本から潰したような連中だぜたかが人間がはったり聞かすために関するにはでかすぎる名前だよ だからせいぜい町の歴史に泥塗るような真似だけは控えてほしいね職業柄先達の遺産を冒涜されるのは好きじゃないんだああそれからもう一つそこの連中確かにただの紙細工だわ こんなにもろい。あんたらみたいな技術偏重主義者には分からんだろうがタフで力と速さが優れてるだけじゃ 大した自慢にならんのよ脳や心臓の位置まで操作できるフリークスやうかつに接近もできないサイキッカーに比べればサイボーグだのドーピングマンだのは弱点の塊だそのくせにおごりがあるつけ込みやすい安易な強化にだらけきった感覚は得てしてフェイクに弱いもんさ D4 の住人なら誰だってこれぐらいのことはやってのけるぜ これで少しは俺の言ってることを実感として受け止められたか とんでもないさすがは三すくみの一角だビビって腰が抜けそうだよまあちょっとした軽いお茶目さそう目くじら立てなさんな。 あまり気乗りはしないねストーカーだと思われたらどうしてくれるよきついねあんた佐渡きあるのと違うでもまあ前書だけはしておくよ 別に単なる知的好奇心だよつまらんことさそれじゃあまたご愛顧頼むぜ虫の旦那 あんた何やってんのよおおジーザスここにバカ野郎がいたりして大変ですあれだけ愉快な真似してくれといてずいぶんいい度胸じゃない 病み上がりでまた怪我増やす覚悟なんだ忘れてる <laughs> 忘れてるよこの男どうしようどうしましょうなんかダメもう切れそう 努力と忍耐の果てにおかげさまであんたこの私があんなかぶり物して表出ることにどれだけ恥を忍んだか分かってる変な噂立てられたらどうすんのよにやつくなこの悪党あんた責任取んなさいよ そう責任ここは一発男らしく女に恥かかせた責任を しらちちょい待って大体あんた他当たるって何それ例えばどこの誰 ジでもういいわあんたの相手してたら疲れてくる。 よ私も真剣そもそも今日はあんたに説教するために来たんだからまだよっていうかこっちが本命 ちゃんおいで はい、ちょい待ち。最初に言っとくけどね、私はかなり怒ってるから、そこんとこよろしく。いつもとは次元が違うのよ。真面目な話なんだから、あんたも真面目に聞きなさい。 ライルあんたこの子に何を言ったの返答次第によっちゃ。そうよ。ただじゃ済まさない。 あんたね でもそれはいえそうですねすみません別に謝ることなんてないのよリルちゃん悪いのは一方的にこいつだから大体あんた勘違いしてるみたいだから言っとくけどさこの子は別に私に泣きついてきたわけじゃないんだからね あれ以来様子がおかしいから問い詰めたのよ問い詰めても何も言わないからだからあんたに聞いてるのただのおせっかいじゃないわよバカ私にだってまあ それは今どうでもいいとにかくそういうことだからぐずってないで話しなよ 茶番あんた、また茶番って言ったわね。こんな辛そうにしてる子を前にして、どこからそんなセリフが出てくるのよ やめてくださいもういいです全部彼の言う通り私がバカなだけですから。 ごめんなさい、エニスさん。いろいろとご迷惑をおかけしました。それから、ロト、いいえ、ライルさんにも。あ 私何とも思ってませんからだってほら私には羽があるしどこへでも行けるんですここじゃなくてもきっとどこかにそれじゃあお二人とも短い間でしたが本当にありがとうございました。 さようなら。追わないのまあね、そこまでお人よしじゃないわよ。 じゃあ、そういうわけで、失恋を祝した乾杯でもしましょうか。